Нормально. Мы все. Еще ты катер. Ой. Ой. <laughs> Так, как это, откуда? Какие-то пазлы. Нам надо будет еще штук. весы сложить. Или наоборот, ну, выгрузить, да. Ну что тут вот еще есть этот. Вот. Ага. А может этот катер засунуть туда? Какой-нибудь лишний. Ну, все, пройти можно. Просто получилось. Вы это видите, как это происходит? Ну. Так, у меня 7 хп, я жить хочу. Убили? Убили. Еще пехота есть. Правда. Как? Есть. Что? Я думал, ты представляешь, я спрыгнул, я спрыгнул. Э. Забавная картина. Я нашел револьвер. Револьвер. Извиняюсь. Why go on? О. Опа, а теперь вертолет прилетел. Вы стрелять по нам. Фига себе. Зомби прыгнул на человека. Ай, ай, ай, ой, ай. Я А меня сожрали, а как ты попал? А мне норм. А здесь нет пиявок. Ах ты, блин. Есть, да? <laughs> Все-таки есть. Че, буксуем, что ли? Да. Зацепил правый угол. Давай подтолкнем. утопил. Ой, у угу. тебя... Я сел. Мэджикс там. Мэджикс там, да, он все это. По-моему, мы в этот лифт чисто лезем. Сойдет. Гениально. Сойдет, да. <laughs> Можно даже просто прыгнуть. Ты не пройдешь. <laughs> <laughs> О, нормально. Сейчас понял, стиль. Прям туда, наверное, да? А я. И я пойду другим путем. Здрасте. Что есть. Здрасте. <laughs> Сразу еще один. Э -э. Просто пришел ко мне стоит. Гранат. Вот сзади. Чудная граната. Всех убил. Кроме себя. Greg then he switched channel to administrative room on the server. His Imperial Majesty Nicholas II switched channel to administrative room on the server. Сзади, сзади. Ой, ты Ясно. перестарался. Может тролль поставить, чтобы на их сыграл? О, хорошая мысль, кстати. Спасибо. Так, держи ее, я сейчас, я сейчас убью этих. О, прекрасно. Я мне. Первый подошел, наверное, в порядке же очереди. Да, в порядке же. Как, как у врача в поликлинике. Живая очередь постепенно превращается в мертвую. Радикалы экстремисты. Он говорит, Вообще. Это газ подозрительный. А, по-моему, нормальный газ. Подозрительный кнопки давайте их нажмем. А, они распыляют специально белый порошок. Краба, осторожно. Краба? <laughs> Ясно. Где? Хотя ты, Больше игроков, чем крабов, <laughs> по-моему. Осторожность это всегда самое Троих главное. игроков и двоих крабов. Хотя, <laughs> может, наоборот, троих крабов и, двои, и двоих крабов. Я не знаю. Четырех крабов. Так, он, он не шарит, короче. Мэджик, Немец не, не знает, что происходит. Зашибись, он себя раздавит, блядь! <laughs> <laughs> Хорошо, что боет нас. Ты живой. Как можно? Э! Я притянул его к себе. Надо их хоть камеру держать, наверное. Что прям как щит. Давай вперед. Давай. Давай, давай. А, они налево зашкирились. Закрываем их бочками. Что закрыто? Закрыто. Нам, по-моему, налево надо идти. Куда <laughs> толкать дальше? А, я не пинаюсь. аккуратно. Не пинаются. Так, кто насчет бочки? Давайте. Во! Во, Сап, вообще шикарно! <laughs> Где эти твари? Я готов ко всему. Такой страшный звук был. Я скажу, дверь. Ой. Он пришел. Стоит Максим, на меня. Максим Пейни были и саундтраки поприличнее, чем это было. Ну. Ударил. Don't tell me. Сейчас и тебе даст. Я сам дам. Ой. Да? Ты думаешь? Ох, нифига себе. Как что ты с ним сделал? Вот. Как ты его? Изика. На, он теперь вооружен. О, там три чувака с автоматом. О, и пистолет. Нам оружие дали. Да-да-да-да-да. Ой. О, Блять! Ясно. Ни раньше, ни позже, блядь. Какого черта? Э.